Merhaba, bu video Salesforce.com demo hesabı üzerinde Lightning arayüzü kullanılarak hazırlanmıştır. Firmanızın kullanmış olduğu lisans türleri, yapılan özelleştirmeler ve kullanmış olduğunuz arayüzün Lightning ya da Salesforce klasik olmasına bağlı olarak ekran görüntüleri farklılık gösterebilir. Bu videonun konusu Türkçe dil seçeneğini aktifleştirmedir. Videodaki adımların Salesforce sistem yöneticiniz tarafından uygulanmasını öneririz. Sağ köşedeki ayar ikonu tıklayarak Setups'ı seçiniz. Arama kutucuğuna Language yazarak Language Settings'i seçiniz. Türkçenin dahil olduğu checkbox işaretleyerek Türkçe seçeneğini sol listeden sağ listeye taşıyınız ve yaptığınız değişiklikleri kaydediniz. İzlediğiniz için teşekkürler.